Я очарована. Он такой красивый, такой гладкий, он безупречен, потому что он всегда сверху. Если вы хотите иметь красивый, лишенный изъянов потолок у себя дома или в офисе, то натяжные потолки станут для вас оптимальным выбором. Закат или рассвет, звездное или голубое небо, для дизайна натяжных потолков нет ничего невозможного. К тому же у нас гибкая система скидок и замеры мы производим абсолютно бесплатно. Качество гарантирую.